tubaha ikaze kuri baza muganga uyu munsi tugiye kureba uburyo icumi wakoresha kugira wirinde kurwara umutwe si ubwa mbere twavuga kuri iyi ndwara yo kurwara umutwe kubera ko ari indwara izengereje abantu benshi abantu hafi ya bose umuntu wese mu buzima bwe aba yararwaye umutwe azi uko umutwe urana kandi buri wese aba ashaka kubyirinda cyangwa akamenya icyo yakora igihe yarwaye umutwe njye nitwa Dr safari bizimana mbashimiye kuba mudukurikiye nimba ari ubwa mbere wareba amavidewo yacu turagusaba gukanda kuri subscribe ukande kuri like kandi nimba hari ikindi kibazo ufite wacyandika muri comment tukaza kugusubiza ubundi cya mbere ugomba gukora ni ukunywa amazi nk'uko twabivuze igihe twigishije indwara yo kubabara umutwe umuntu akunze kubabara umutwe ari uko ari desidrate ari uko mu mubiri we yabuze amazi cyangwa umubiri we ufite amazi make rero mu kwirinda kurwara umutwe ugomba kunywa amazi buri mu gitondo byibuze litiro imwe buri mu gitondo maze ukajya mu kazi ariko n'igihe uri mu kazi igihe uzi ko wakoze akazi kenshi igihe uzi ko wiriwe ahantu hari izuba ryinshi amazi yawe akaba yashize mu mubiri ugomba kunywa amazi ikindi ni uko igihe urwaye umutwe uri kuribwa umutwe cyane ikintu cya mbere ugomba gukora ni ukunywa amazi menshi kuko amazi menshi atuma amaraso agenda neza nimba hari ibinyabutabire bibi biri mu maraso yawe ayo mazi wanyweye akaba yabisohora maze umubiri wawe ukongera ukagenda neza icya kabiri tugomba kumenya aha ngaha ni uko igihe uri kubabara umutwe cyane ugomba gukora masaje y'igikanu no mu maso masaje y'igikanu no mu maso ni uko umuntu akenshi abantu kenshi barwara umutwe ari uko imitsi cyangwa inyama zo mu gikanu eh, zananiwe iyo zananiwe rero n'indi mitsi yo mu maso yananiwe biba bisaba masaje wamara kugukorera amasaje ukumva uraruhutse ukumva wa mutwe wakuryaga utangiye kugabanuka uyu mutwe uryana kubera ko imitsi cyangwa inyama zo mu gikanu no mu maso zananiwe bazita sefale de tension icya gatatu tugomba kumenya ni ukwirinda ibintu byose bishobora kugutera kurwara umutwe igihe rero wavuye mu kazi wiriwe mu kazi cyangwa wiriwe umutwe uri kukurya cyane ugomba kwirinda ibindi byose bishobora gutuma urwara umutwe muri ibyo bintu byose bishobora gutuma urwara umutwe cyangwa umutwe wawe ukomera harimo ikawa harimo inzoga harimo kurya inyama nyinshi harimo kurya ibiryo birimo amavuta ibi byose iyo ubiriye uri uribwa umutwe noneho birushaho kukurya cyane bikaba byagukomerana rero akenshi turi kubivuga ku bantu bakunze kurwara indwara zitwa migraine bariya bakunze kurwara indwara zitwa migraine rero ziriya zidakira zigenda zikira buhoro buhoro nk'uko twabivuze muri videwo twigishije ku ndwara y'umutwe ugomba kwirinda ibingibi twavuze ikawa inzoga inyama amasukari menshi amavuta menshi tugomba kubyirinda icyo ugomba gukora rero igihe uri kubabara umutwe cya kane ni uko ushobora gukora ju eh, y'indimu ugakora ju y'indimu na tangawizi maze ukabinywa iyo ju y'indimu na tangawizi bishobora kugufasha kuko nk'uko tubizi muri tangawizi habamo iriya jejambure iriya jejambure rero ni vasodilatateur ituma imitsi yaguka yakwaguka rero amaraso akagenda neza noneho umutwe wawe ukaba wakira ikindi twamenya ni uko muri ya ndimu haba harimo vitamine c iyo vitamine c nayo igufasha kugabanya bwa buribwe bw'umutwe icya gatanu tugomba kumenya aha ni uko igihe uri kuribwa umutwe cyane hari igihe uribwa umutwe cyane ugatangira kubona ibikezikezi icyo ugomba kumenya uretse gukora masaje y'igikanu uretse gukora masaje yo mu maso ushobora gufata ibarafu iyo barafu ukayishyira mu kenda cyangwa muri mushwara wayishyira muri mushwara ukayishyira ukayapurika ku gikanu ukayishyira ku gikanu ya mitsi yawe yari yari ifite itansiyo ikoroha yakoroha maze na wa mutwe wawe ugahita ukira ikindi ugomba kumenya ni uko ushobora gufata iyo barafu wamaze gushyira muri ako gatambara ukayishyira kuri izi mpande ku misaya wayishyira ku misaya nawe ukumva umutwe wawe uroroshye ikindi tugomba kumenya cya gatandatu ni uko igihe uri kuribwa umutwe ugomba kwirinda amatelefone uru rumuri ruba mu matelefone ruba muri za kompiyuta ruba mu mateleviziyo narwo ruri muri nyirabayazane ishobora gutuma umuntu arwara umutwe cyane rero igihe warwaye umutwe irinde telefone yawe gabanya urumuri maze ibi bigufashe kugabanya kuribwa umutwe kubera ko wa mutwe uba warwaye nimba ari migarane cyangwa ari sefari de tension bitewe n'uko biri ahantu hari izuba ahantu hari urusaku rwinshi nimba wiriwe mu kazi kuri kompiyuta iyo ubyirinze ukirinda ibi bikoresho byose bituma wa mutwe wawe woroha icya karindwi tugomba kumenya ni uko igihe urwaye umutwe cyane ushobora gukora siporo bikagufasha burya iyo umuntu ari gukora siporo umubiri we ukora eh, imisemburo yitwa mandorfine aya mandorfine rero eh, atuma ububabare bugabanuka cyane atuma eh, ya yo kubabara atongera gufata bya bimenyetso byo kubabara maze kuribwa umutwe bigahita bigabanuka ikindi ni uko iyo umuntu akoze siporo amaraso atembera neza mu mubiri maze umutwe wawe ugahita ukira icya munani tugomba kumenya ni uko ugomba kuruhuka kuruhuka rero nabyo biragufasha cyane nimba wiriwe eh, ukora akazi kenshi wiriwe unaniwe cyane cyangwa ufite ibitekerezo byinshi ugomba kuruhuka noneho muri uku kuruhuka ugomba kuruhuka ahantu hijimye ahantu hatari urumuri ugafunga telefone yawe kompiyuta yawe ukaruhuka bya nyabyo ugasinzira ibi byagufasha kugabanya wa mutwe wawe maze ukanaza kubyuka umutwe wakize icya cyenda tugomba kumenya aha ngaha nimba uri kuribwa umutwe cyane reba ahantu wicara Eh, akenshi abantu barwara umutwe kubera ko birirwa mu kazi bicaye nabi afite pozisiyo mbi ya pozisiyo mbi afite igatuma ya mitsi ye yo mu gikanu eh, inanirwa cyane kwa kundi ataha buri munsi yananiwe ari kuribwa umutwe ntamenye icyatumye arwara umutwe nyamara wajya kureba ugasanga ari ahantu yicara intebe yicaramo mu kazi muri ofisi n'ahandi ari intebe ituma ya mitsi ye iba igatuma arwara umutwe icya cumi kikaba ari n'icya nyuma twamenya ni uko igihe warwaye umutwe ugomba eh, kwirinda sitirese maze ugafata supurema zirimo magnesium supurema zirimo magnesium ni nyinshi harimo imbuto harimo imboga harimo n'ibindi byinshi bishobora kugufasha haba za shokora n'ibindi bishobora gufasha eh, amaraso yawe gutembera neza imitsi yawe gukora neza maze umutwe warwaraga ugahita ukira tukaba tubashimiye kuba mwadukurikiye tubibutsa gukanda kuri subscribe nimba mutarabikora mukande kuri like kandi nimba hari ikindi kibazo ufite cyaba icy'izindi ndwara zitandukanye wacyandika muri komenti munsi y'iyi videyo urabona ahantu handitse komenti tuze kugusubiza ntawe utaha bayi